الست هيباركنا بالكلمة يافت الأنب أشد مطران الأرمن الأرثوذكس في مصر آه، مساء الخير أستاذنكم أتكلم لغة أرمنية ودياكون رافي يترجم لعربي لو في حاجه غلط يبقى مسؤوليته مش انا آه. Սիրելի հոգևոր եղբայր أعزائي الآباء الروحيين եւ ներկաներ والحضور الكرام Փառք Աստուծո որ նման առիթի արժանացա نشكر ربنا أن خدت المناسبة دي եւ շնորհակալ եմ հրավերքի համար եւ այս պատվին համար որ պիտի խոսքս եմ ձեզի وشكرا للدعوة بتاعكم أنتوا أن هاخد الكلمة Մաշ, գիտեմ։ Երբ որ ներս մտա եւ գիցա ինչ է այսօրվան առիթը, لما دخلت القاعة وعرفت إيه المناسبة بتاع اليوم ده աչքիս արջև եւ միտքիս մեջ դարձավ ամբողջ ավետարանի պատմությունը, قصاد عيني جه كل الكتاب المقدس որ ինչպես Աստված մեր փրկության համար երգիր եկավ, ازاي ربنا اتولد والمخلص جه العالم عشاننا եւ մեր փրկության համար ընդրեց աշակերտներ, وعشان خلصنا اختار رسل تلاميذ եւ այդ աշակերտներեն առաքյալներ դարձուց والتلاميذ بقوا رسل Եվ այդ առաքյաներու միջոցով այսօր մենք ունենք այն հավատքը, وبالرسل ده عندنا احنا الايمان որ կկոչվի քրիստոնեական հավատք։ اللي هو الايمان المسيحي Եվ համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, որ աշխարհ կուկա, وانا مقتنع هو مقتنع ان كل شخص بيتولد بيجي العالم առաջին իսկ վարյանեն կսկսի սորվիլ, من اول لحظه بيبتدي يتعلم կսկսի ճանչնալ իր ծնողները, մարդիկ եւ աշխարհը بيبتدي يعرف اولياء اموره العالم اللي حواليه եւ գոյություն ունեցող ամեն տեսակի երևույթներ։ وكل حاجه موجوده على الارض Եվ այս ամենը ընդունելով եւ ընկալելով սորվելով وهو بياخد كل الحاجات ده جواه տեղը կհասնի, որ այլևս պատասխանատվություն պետք է առնի իր վրա بيوصل لحته ان هو لازم ياخد مسؤوليه եւ իր քիծածը եւ սորվածը կյանքի մեջ գործի տնելու։ لازم يبتدي يحط في الحياه في الشغل بتاعه الحاجه اللي اتعلمها Ինչպես որ մեր Տերը երբ որ եկավ աշխարհ, زي ما السيد المسيح جه العالم այն ինչ որ պատրաստած էր մեր փրկության համար իր միտքի մեջ չպահեց։ الحاجة اللي هو كان محضره عشان خلصنا ما كانش جوه فكره بس Գախնի չպահեց ոչ մեկեն։ ما خلاش سر عن أي حد Տվավ ուրիշներուն, ادى للجميع սորվեցուց բոլորին علم الجميع եւ ղրկեց ամբողջ աշխարհը, وبعت كل أنحاء العالم որ այդ ճշմարտությունով լուսավորվին։ عشان ينور بالحقيقة دي Եվ այսօր դուք կանգնած եք այդ նույն ճանապարհի վրա։ وانتوا واقفين في الطريق ده دلوقتي Դուք ալ սորված եք շատ բաներ ձեր կյանքի մեջ եւ հատկապես այս դասընթացներու ադեն وانتوا متعلمين حاجات كتيرة في دنيتكم وبالأخص في الدراسة دي Եվ հիմա պատասխանատվություն պիտի տրվի ձեզի, որպեսի ձեր քիծածը իբրև լույս վարված մոմ տնեք աշտանագի վրա, ինչպես Տերը գսե, ودلوقتي هيكون مسؤوليتكم ان تحطوا النور فوق على الحاجة العالية ինչպես որ Տերը ասա մեզի, زي ما ربنا قال لنا որպեսի անիկա լուսավորե նաև ուրիշներուն, عشان ينور الباقيين كمان որովհետև մենք ստեղծված ենք Աստուծո պատկերով եւ նմանությամբ لان احنا مخلوقين على مثال الله على شبهه եւ Աստված ճուզեր որ մենք իրեն միայն նման լանք տեսքով بس ربنا مش عاوزنا يكون شبهه بالجسم بس بالشكل بس ինքը կուզե որ մենք մտածենք իրպես عاوز نفكر زيه մենք գործենք ինչպես որ ինքը գործեց نعمل زي ما هو عمل սիրենք ինչպես որ ինքը սիրեց ح- نحب زي ما هو حب ներենք ինչպես որ ինքը ներեց نسامح زي ما هو سامح եւ օգնենք ոտքի կանգնելու անոնց ովքեր որ նեղության եւ տկարության մեջ են ونقوم كل حد محتاج للمعونة վերջ վերջո մեր քիծածը ամբողջությամբ ասոր շուրջ կդառնա في الاول واخر كل اللي احنا عارفينه بيدور حوالين الكلام ده որ մենք լծվինք Աստուծո ծառայության գործին, احنا نبتدي نخدم في شغل ربنا իրեն քովը գեցած نكون واقفين جنبه իր ուժով եւ զորությունով بقوته եւ ցկենք որ Աստված մեր միջոցով բարի քնե այս աշխարհի մեջ ونخلي ربنا يشتغل بطريقتنا احنا եւ նաեւ արխայության համար ժառանգորդներ պատրաստե ونكون ورثة للحياة الأبدية այս Արիթով գուզեմ կարևոր բան մշեշտել նաև։ Աուզ աուլ հագա մուհեմմա բիլմունասբա դի։ Մենք կոչված ենք նաև մեր կիցածը մեր հավատքը պաշտպանելու։ Ահնա մավգուդին աշան նխալի իմամ բտաանա եւ մյուս կողմեն մենք նման ենք մարիոնետի անտիկնիկին واحنا كعرائس الماريونيت من الناحية التانية որ մեր ծնվել են հետո աշխարհին կգապվենք, մարդոս կգապվենք եւ երևույթներուն կգապվենք թելերով։ من ساعة ما بنتولد بنكون مربوطين بالحياة بالعالم باللي حوالينا Եվ եթե մենք տգար ենք, لو احنا ضعفة մեր հավատքը տգար է, الإيمان ضعيف մեր միտքը տգար է الفكر ضعيف եւ Աստված մեր մեջ չէ, وربنا مش جوانا մենք պիտի խաղալիք դառնանք այդ երևույթներին, احنا كان هنكون كعرايس للي حوالينا բայց երբ որ մենք զորանանք Աստուծո իմաստությամբ بس لو تقوينا بإيمان بحب ربنا بكلمة ربنا եւ հավատանք, որ այդ ծառայության միջոցով կրնանք Աստուծո հետ ապրիլ, وعرفنا ان احنا ممكن نعيش مع ربنا بالإيمان ده մենք պիտի կտրենք բոլոր այն թելերը, احنا هنقطع كل الخيوط بتاع العرايس دي որ աշխարհի մեջ կխանգարեն Աստուծո ճանաչելու եւ պահելու հավատքը մեր։ اللي هو بي ما, بي ما بيخليناش نكون قريبين من ربنا بيبعدنا عن ربنا Ուրեմն մենք կլանք ազատ ինչպես Աստված, احنا بنكون احرار كربنا պիտի գործենք ազատորեն ինչպես Աստված կգործե هنشتغل زي ما ربنا بيشتغل حر եւ աշխարհի վրա որևէ տեսակի երևույթ եւ ուժ չի կնար խանգարել ما فيش حاجة ممكن في الأرض تخلينا նույնիսկ մահը, նույնիսկ մահը حتى الموت ինչպես որ չգրծավ խանգարել Աստուծո زي ما هو ما ություն ապահովելու համար زي ما هو ربنا ادانا الخلاص كمان իր հարությունով بالقيامة بتاعه մյուս կարևոր գետը النقطة الثانية المهمة մենք կոչված ենք պաշտպանելու մեր Աստծուն احنا موجودين عشان نحمي ربنا بتاعنا احنا մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին سيدنا المسيح որ մեզի ժառանգված է մեր հավատքով اللي هو جاي بالإيمان بتاعنا احنا մենք կսորվենք իր մասին احنا بنتعلم منه եւ կփորձենք իր խոսքերը կյանքի մեջ գործել وبنحاول نطبق وصاياه على الأرض հետեւաբար وبالتالي տեղ մը կուգա որ հարց կդառնա بي- بيكون حتة مهمة ان في مشكلة او موضوع سؤال որ մենք կպաշտպանենք Աստուծո թե Աստված է որ մեզի կպաշտպանե هل احنا بنكون պաշտպանը դիֆա بندافع عن ربنا ولا ربنا اللي بيدافع عنا ճիշտ ինչպես զենքը մեր կյանքի մեջ زي السلاح في دنيتنا احنا պատերազմի ժամանակ զենքը կօգնե մեզի որ պաշտպանենք ինքս ինքնուս في الحرب السلاح بيساعدنا ان احنا نفسنا բայց եթե այդ զենքը գործածել չես գիտեր لكن احنا لو انت مش عارف تستعمل السلاح ده ոչնչով կրնա քեզի օգնել مش هتقدر تساعد نفسك մենք երբ որ Աստուծո կպաշտպանենք لو احنا بندافع عن ربنا մենք կօգնենք որպեսի Աստված մեր կյանքի մեջ լա եւ ինքն ալ մեզի պաշտպանե وبالتالي هيكون ربنا في وسطنا وربنا هيدافع عنا ուրեմն երբ որ այլևս դուրս կաք ձեր քիծածը մարդոց փոխանցելու لما تيجوا دلوقتي تدوا الحاجات اللي اتعلمتوها للناس التانيين միշտ հիշեցեք որ دايما افتكروا դուք պիտի պաշտո- պաշտպանեք Աստուծո دايما هتدافعوا عن ربنا որպեսի Աստված նաև ձեզի պաշտպանե عشان ربنا يدافع عنكم որովհետև Աստված կգործրե երկրի վրա մեր միջոցով لان ربنا بيشتغل على الارض بينا احنا եւ Աստված երկրի վրա կգործե մեզի համար وربنا بيشتغل على الارض لينا احنا ինչ որ գնե մեզի համար է اللي بيعمله بيعمله لينا احنا եւ մենք իր անունով ինչ որ ունենք واحنا اللي بنعمله بيه هو մեկս մյուսին համար պիտի ունենք هنعمله لبعض Թող Աստված ձեզ ուժ կարողություն տա, ربنا يقويكم որպեսի ամբողջ ձեր կյանքին ընթացքին սորվիկ եւ ձեր սորվածը կյանքի մեջ տնեք։ عشان طول ما انت عشان تعلموا دايما Ձեր սորվածը و- واللي تعلمتوه تعملوه առանց գործի հավատքը մեռած է ինչպես առաքյալը գսե زي ما الرسول بيقول من غير عمل مفيش حاجة եւ աշխարհի տված իմաստությունը հիմարություն կրնա Աստուծո համար լալ եթե Աստված մեջ չգա։ والحكمة اللي مدي Մին من الأرض Աստուծո համար لربنا ավետարանական խոսքն է։ Աստուծո աշխարհի տված իմաստությունը պարապի կդառնա եթե Աստված չկա մեջ։ لو الحكمة لو ما كانش من ربنا باطل هي Աստված պահապան բոլորիդ։ ربنا يحميكم جميعا